naiz Iñaki Zubeldia, ikastegietakoa, eta etorri naiz pixka bat eh, harri kruzko lehoiari buruz hitz egitera. Harri dago andarto dauka frentean, andarto mendia, bestaldean orkatzategi, eta ezkerretara gesaltzako baserriak eta esaltzako koba eta eta inguruan dauka harrikruzko bi baserri harrikuruz, hortik datorkioko bari izena, zehorren azpi-azpian dago harrikuruzko asko ba. Bueno, ba, ba hundia genuen mendia joateko edo leiztezuloetara joateko edo pasapiztia bezala ibiltzeko askotan, eta harri kruzko koba ontara ere askotan sartuta gehundet. Eta salarantzadi hori zautzeko, ba, praileari permiso berezi bat eskatu genio, sei ordukoa, eta horrela joan ginen, txoko guztik miatuz, bastar guztiak ondo eiratuz, baina bidean konturatu ginen leku batzuetan, zulo beltz batzu zeudela putzuak, gure bilduratzen putzuetan erortzea. Zez, bai genuen sokaik, ez kaskoik, ez ezer, jantziak ere ez neoprenozko jantzirik, ez ere, buzo zahar bat, zapatila zahar batzuk, orduan erortzea, sona izun, lauta gelditzea, haipso fakto. Orduan, iritsi ginen, salarantza dira non bait, baina gu ez ginen enteratu, ze lurrea behira gindua zen, eta zeharkatu genuen salarantza di osoa, hori dara zeharkatu genuen, eta pasilio batetik joango bagina, bestela guk ez genekien salarantza dikoa zenik. Eta konturatu ginen, bukaerara iritsitakoan, aurrean, frente frente, izugarrizko, arrizko horba azaldu zitzaigun ondia, eta behiratu gendu da, ah, zer da, hau, hau da, salarantza di, hemen hasten da, Eta benetan salarantza di, eun metro lehenago hasten zan. Orduan guk, egin deguna da, hartu paretori dena, bordeatu ingurutik barrena, eta lehen etorri bidea bide aldera goaz, eta gu ez gehan deratzen. Eta iritsi ginen aurre asego, eta aurre hortan zeuden bi sala, batean hartzak eta egondako zuluak bezala zeuden, lo egiten zuen agartzak edo, eta beheran, ezurdura edo eskeleto hundi bat topatu genuen. Ez genekien zertzan, pentsatu genuen igual izango da hartza, ze Euskal Herrin hartza asko izan dira, eta posible da hori izatea. Bueno, ba, ezurdura hori ikusten egon ginen biskaten, ze derra ikusteko hundia, buru hundia zeukan, letagin do kolmilio izugarriak, eta ala moitu ginen bizkor, eta etorri ginen, berriro, lehen ibili genuen bidera, hau da salarantzadiko, horma hundi hartaraino, nio, ze uste gendun handik, zala irtera. Baina, han bueltak eman genitun batera eta bestera, eta ez zen zulorik azaldu. Eta ia konstiente gea, erabat galduta gaudela. Eta orduak etorri zen izan dugu gaudu kaldea, ama bik, ordu bat, ordu bik, goizeko bostaterdik arte. Eta erren bat. Eta goizeko bostaterritan, entzun genuen, Jesus Nazabalen, adar hotxa, velozia baten haien gana, besarka undi batzuk, eta irten gineia kanpora. Eta ursuz espeleuz, nik uste nuena, behiratu nuenaren eskeletoa, eta etzan guk kueban topagutakoaren antzekoa ere, e, buru hundigoa zabalagoa, potentegoa, orduan hartza ez da, ikusi behar dira zer da noi. Eta ala, ba, preparatu genituen espedizio bat baino gehiago, joan ginen, eta agin bat kolokan zeukan, agin hori kendu eta bialdu genio Jesus Altunari. Eta Jesus Altuna emozionatu zan benetan, eta hasi zan, joe, baina nun hori, ez esan inori, ez da gizar, baina ez ziren, esaten zertzan. zan. Baina zer da, beste guelta bateko eta, eta, bueno, ba, leon kabernero, leizezuletako leoia da, eta ba, milak aurte biko ditu, eta ez da gizar, Eta ala, ba, sartu ginen hiru igandetan, Jesus Altunarekin, eta beste gizon bat, ezur bakoitzari bere izena jarriz, plastikoan sartu eta kanpora atera, kontuz kontuz, eta ekarri zuen dira, montaje bat egin zuen, fotografik eta atera zizkion, eta Alemania abialdu zuen, estudio hori, Alemanezko revista batea, eta guan, konfirmatu zioten, bai ez, Leon Cabernario bazala, eta, eta posa hundi bat izan zen denontzat.